周深翻唱的《枉凝眉》得到央视评的肯定了，如痴如醉。井号周深唱的《枉凝眉》太空灵了。井号憧憬，一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。若说没奇缘，今生偏又遇着他。伴着尔卡布勒，周深婉转又悠扬的嗓音，仿佛能够穿越回那个年代，看到绝美画面。与此同时，央视频还转发了一段视频，该视频系周深翻唱《枉凝眉》的现场版视频。 二零二幺电视剧品质盛典将于二零二一年三月十三号晚二十点二十分在东方卫视进行直播。晚会现场，周深首先演唱了《枉凝眉》，之后又和王凯一起演唱了《大江大河二》主题曲和《光同尘》。在此次二零二幺电视剧品质盛典上，周深还喜提电视剧品质金曲。周深还发表了获奖感言。 畅谈自己对电视剧主题曲的认识，最后周深还表示，作为歌手还希望今后和更多的电视剧相遇。一个是《狼苑仙葩》，一个是《美玉无瑕》。若说没奇缘，今生偏又遇着他。伴着周深婉转又悠扬的嗓音，仿佛能够穿越回那个年代，看到绝美画面。《镜花水月》的故事，熟悉哀婉的旋律，是经典的《枉凝眉》不朽的底色。 除了原唱之外，这些年很少有歌手会触及《枉凝眉》，因为这是一份中国传统文化的古典之美，这是一段令人唏嘘心碎的水月镜花。动情的歌声，唱出熟悉哀婉的旋律，一唱三叹，如泣如诉，勾起多少听众心底最缠绵的哀思，满腔惆怅，无限感慨。此次央视频以如痴如醉，周深唱的《枉凝眉》太空灵了，来形容周深翻唱的《枉凝眉》。 可见周深的翻唱版本得到了主流媒体的认可。电视剧《红楼梦》主题曲《枉凝眉》，作词曹雪芹，作曲王丽萍，原唱陈丽。周深版《枉凝眉》具有自己的鲜明特色，其中的那一段吟唱也是仙音。看到周深翻唱的《枉凝眉》得到了央视频的力赞，喜欢周深的粉丝们纷纷留言为其打 call。周深演唱的《枉凝眉》如泣如诉，委婉动听。 周深唱的《枉凝眉》真的很好听，真的太好听了！诚邀各位都来品品这神仙质感的声音，婉转悠扬的歌声。这版《枉凝眉》见一次转一次，真的太爱了！能唱长一点就好了。这大概是神仙在唱歌吧？太好听了，余音绕梁，爱不释手。一个是阆苑仙葩，一个是美玉无瑕。不同于经典，却唱出我魂牵梦萦的声音。 仙子吐气好听得不得了，周深好听，浓情蜜意，幽怨惆怅，周深的《枉凝眉》唯美断肠。